Eles querem me ver sufocado ou jogado num calabouço Minha mente não tem cadeados, já cortei a corda do pescoço Eles dizem que eu fiquei louco, só que ainda não rasgo dinheiro Muita inveja pra vocês é pouco Vocês deviam ser mais verdadeiros Condenado ao fogo do inferno Pelo moderno cidadão de bem me desejam o mal, em nome do seu Deus eu desejo pra vocês também Uma rola sem cuspe no seu anal, isso aqui é o rap do Brasil Dividido entre os pobres que fode o sistema E esse juvenil infantil que só fala em riqueza e não compra um pão A situação vai de mal a pior Come e dorme, reclama e acorda mais tarde Olha as ideias desses menor Parasita na pátria da mamata É a vez dos filhinhos de papai Bandido de terno e gravata tem mais privilégio e agora não cai Problema é quem trai a palavra, não paga promessa de campanha Engana na cara, deslavado, o povo concorda e defende os meganha é fácil se iludir com a proposta podre do patrão Você tá sua vida, te enterram na lama e economizam no caixão eles querem me ver sufocado ou jogado num calabouço. Minha mente não tem cadeados, já cortei a corda do pescoço. Eles dizem que eu fiquei louco, só que ainda não rasgo dinheiro. Muita inveja pra vocês é pouco, vocês deviam ser mais verdadeiros. Eles querem me ver sufocado ou jogado num calabouço. Minha mente não tem cadeados, já cortei a corda do pescoço. Eles dizem que eu fiquei louco Só que ainda não rasgo dinheiro Muita inveja pra vocês é pouco Vocês deviam ser mais verdadeiros o Universo em movimento dentro da minha cabeça Hoje eu vou tirar o dia pra organizar gaveta Enquanto o tempo não puleta corre tipo Usain Bolt Tô sangrando a caneta Bic, o beat bate 2000 volts. Sigo a ideia fixa Metamorfose ambulante, qual problema de andar pensante, por vezes distante e perto de ser um homem feliz. Eu sigo a minha diretriz sem esquecer da raiz. Dias e noites pra equilibrar entre manter os pés no chão ou aprender a voar. Yeah. Não vou fazer menos que o melhor possível. Como truques não vão fazer você ficar invisível. Eles querem me ver sufocado ou jogado num calabouço. Minha mente não tem cadeados, já cortei a corda do pescoço. Eles dizem que eu fiquei louco, só que ainda não rasgo o dinheiro. Muito inveja pra vocês é pouco Vocês deviam ser mais verdadeiros Eles querem me ver sufocado Ou jogado num calabouço Minha mente não tem cadeados Já cortei a corda do pescoço Eles dizem que eu fiquei louco Só que ainda não rasgo dinheiro Muita inveja pra vocês é pouco Vocês deviam ser mais verdadeiros